जन्म जन्म जन्म साथ चलना यू ही कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही एक जा है भले दो बदन हो जुदा मेरी होगी हमेशा ही रहना अभी न कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम ही तुम मेरी शाम हो तुम दर्द हो तुम आराम हो तेरी दुआओं से आ